کات خیلی عالی ممنون بچه ها خیلی ممنون خانم دستتون در نکنه چی خانم عیبی گفتم بری نقل تمومه من کات دادم زب تمومه برای من هیچی تموم نشده شوخی جالبی بدین من گفتم برین عقب وگرنه دیگه میکنم چی شده خانم عیبی کی بود میخواست منو بکشه نقش مقابلتون آی اسماعیلی بودن خسته نباشید من بودم نقش مقابل تو بودی میخواستی منو بکشی برای چی میخواستی منو بکشی خانم بی گفتم تو نقشتون فرو بری نه اینقدر دیگه بدین من اصلا برین کنار برین کنار شلیک میکنم خانم ایوب این اصله خالیه خالیه آقای پرتوی اصله پر داد دست بازیگر پس از اون موقع من من تیر مشقی توش گذاشتم من یه درخواست دارم چیه درخواستتون خانم ایوبی؟ یه هلیکوپتر میخوام. هلیکوپتر؟ آره هلیکوپتر. هلیکوپترم کجا بود خانم ایوبی؟ ای بابا. خب یه ماشین بدین. آقای یه ماشین بدین خانم ببینم میخواد چیکار کنم. باشه باشه. بگیر اونور سر اسلحه رو. بابا آقای پرتی برو دنبالش کار دست خودش نده فیلم بودا